مبروك يا ولدي الكبير هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق والنشرات توزيع محفوظة فرحت قلبك وزير بعد التحف بعد السنين وامك وزير قلب امك بعد التعب بعد سنين غادر فرحتك يا عبد الله همتك دعاها يسبق خطوتك في كل وقت الحمد لله للثمرة شهادتك فخر وسام مهندس على المقام تشهد لك الناس اجمعين عز المفاتيح البحر والجزال واصبحت مضرب للمثال يا الفحشي يا الثقل فرحت كل قلب وعين وانت مسر كرام ال الشيخ يا الحشام اهل المواقف العظام روس زحول معربين إيه، يعني تمساسك لك فخر ولعبتك اهل السطر تاريخهم مكتوب وفر وقت الشدايد غانمين قوالك رجال قروم مكسبهم اقزال العلوم قسمهم خير القسوم اهل السماء عبد الله يا ابن الكرام عد شجاع ما يضام اللي تعز منصر رجال الله عرفت قلب متغدر بعد التعب بعد السنين غدير على منهجك يا عبد الله النت دعها يسبق خطوتك في كل وقت لك الناس اجمعين عز المفاخر والجزال واصبحت مضرب للمثال يلفظ شيال الثقال فرحت كل قلب أنت مسر كرام يا الحشام أهل الموالي فالعظام روس زحول معربين يعني تفساسك لك فخر ولعبتك أهل السطر تاريخهم الشدايد غانمين رجال قروم مكسبهم العلوم قسمهم خير القسوم أهل السمان الغانمين عبد الله يا ابن الكرام عد شجاع ما يضام للي تعب حزام من مبروك الرجال بل طوحت حنا بفعلك شامطين